Eh, menos espacio. Claro, menos. Sí, son diferentes. Uh Y tiene hinchada, hinchada la nariz, eh, más hinchada. Sí, exactamente. both mm. son, los dos son iguales. Sí, y los dos juveniles. juveniles. cayeron Uy, juntos. Hermanitos, sí. Ah, tres juntos. Ah, Queda una, así que. Sí, ok, solo. Seis, oh, seis gramos. Pero qué chiquito. Wow! <laughs> wow. Normalmente son 12 gramos o 11 gramos los septésicos. El doble. <laughs> yes.